अंग्रेजी और अन्य भाषाओं से जो हिंदी में आए हैं इन ध्वनियों को आकर ध्वनिया कहते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए देखिए इसमें कहीं पे भी आपको हिंदी के शब्द दिखते हैं ये सब अंग्रेजी वाले शब्द है मतलब विदेशी शब्द जैसे कि हिंदी में पहले शुरुआत में सिर्फ चार हजार पाँच सौ शब्द थे लेकिन आज की हिंदी में एक लाख पचास हजार शब्द है जैसे कि हिंदी जब उन्नीस सौ मतलब उन्नीसवीं शताब्दी में जब आप आप देख सकते हैं सिर्फ चार हजार पाँच सौ शब्द आपको मिलेंगे हिंदी में जैसे हिंदी भाषा में लेकिन आज के जो नालंदा विश्वकोश है इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें कोई भी शब्द हिंदी का नहीं है जैसे कि हम कल के पाठ में पढ़े थे इसको क्या कहते हैं हिंदी को नीचे लगती है ना नुक्ता कहते हैं जो व्यंजनों के नीचे लगती है जो हिंदी इसको हम नुक्ता कहते हैं इसके बारे में हम कल विस्तार रूप से पढ़े थे आज हम इस इस हिंदी को क्या कहते हैं हिंदी को तो बताइए अर्धचंद्र नहीं कहते हैं इसे कहते हैं हाँ, हाँ। हम इसको कहते हैं चंद्रबिंदु चंद्रबिंदु इसे कहते हैं लेकिन इसको कहते हैं चंद्राकार आधा चंद्र नहीं कह सकते हैं लेकिन इसको चंद्राकार कह सकते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज का हमारा अभी आपके लिए कुछ उदाहरण लेके आया हूँ

बाजार बाजार देखिए कितना अंतर है दोनों शब्दों के बीच में जैसे कि दूसरा वाला शब्द है काफी यहाँ पे चंद्राकार लगने से ये पेय पदार्थ हो जाता है जैसे चंद्राकार ना लगने से क्या होता है काफी बहुत मतलब पर्याप्त है इसका मतलब होता है पर्याप्त है जैसे कि तीसरा वाला है शब्द सर वन इसका मतलब